Moien Heisi marm englecht keier mat dem Summerstachel. Discover the Heavy Metal World steht im Programm vom Geschichtsmuseum. An einem ersten Wolle kriegt ihr alles gewiesen, wie et 1960 an England und an den States angefangen hat. Dorop sinn krit ihr aber auch Filme, Fotos und Kultur über den Heavy Metal gewiesen. An einem zweiten Wolle das in Atelier und Praxis umgesetzt. Heavy Metal Fans lernen eine Heavy Metal Band kennen, und spielen sich instrumentalisch an die Heavy Metal Welt an. Et ganz dauert von 1 bis 5 Wochen und abgepasst gehen Maximum 25 Leute ugeholl. Fi war der Impfoen kënnt Dir der Nummer 746 96 45 aller 50 Das portugiesisch-deutsche Gemeinschaftsprojekt Unerträgliche Leichtigkeit verbindet in einer Theater-Tanzvorstellung Fado-Melodien mit zeitgenössischem Tanz. Vier portugiesische Musiker sorgen für den Background der fünf deutschen Tänzerinnen und Tänzer, die dem Publikum die portugiesische Saudade näherbringen. Unterbrochen werden die verschiedenen getanzten Momente durch gelesene und erzählte Verse. Anders als in einem klassischen Fado-Konzert verschmelzen hier Gesang, Musik und Tanz zu einer homogenen Einheit, deren Kern die Bewegungen und der körperliche Ausdruck sind und die sich so dem Ursprung der Saudade sinnlich nähern. Die Nacht des Fado Saudat findet am Samstag ab 20 Uhr im Kurfürstlichen Palais in Trier statt. Die Karten kosten im Vorverkauf 23 Euro. Alle Infos findet ihr auf www.plurio.net unter dem Stichwort Fado. Am Sonntag findet in Saarbrücken das alljährliche Kulturmeilenfest statt. Auch in diesem Jahr bietet das Fest auf den Außen- und Innenbühnen zwischen Staatstheater und Saarlandmuseum ein buntes Programm. Konzerte, Theater, Workshops, eine Kostümversteigerung, Führungen für Kinder und Erwachsene durch die moderne Galerie, Podiumsdiskussionen, Literatur und Kabarett. Das Kulturmeilenfest in Saarbrücken am Sonntag ab 11 Uhr. Auch hierzu findet ihr alle Infos auf www.plurio.net unter dem Stichwort Kulturmeilenfest. Bonjour à tous, ce week-end le château de Thilon-Bois en Meuse entre dans la danse. Assistez au premier rendez-vous de la danse avec l'histoire, mettant en scène les spectacles Cabaret du Monde et de Versailles à nos jours, des créations interactives, vivantes et dignes du Grand Paris. Le château et son parc vous offrent un scénique exceptionnel permettant aux danseurs, chanteurs et acteurs d'évoluer sur un rythme soutenu. Depuis l'ouverture de Versailles en habit de cour, nous découvrirons, côté jardin, le vieux Paris et ses chansons connues à travers le monde. Puis se succéderont le tralala, les partisans ou encore le célèbre cancan parisien. Alors si vous êtes en quête de chorégraphie, de chansons populaires et d'émotions, venez vous amuser, chanter et danser en famille au château de tillombois entre Metz et Reims. L'entrée est de 13 euros pour les adultes et de 5 euros pour les moins de 16 ans. La rentrée approche et annonce malheureusement la fin de l'été. Mais avant, une petite pause s'impose. Et pour cela, direction le pays bocager au festival Rue du Bocage 2010 à Herve en Wallonie. 25 troupes renommées de théâtre de rue d'ici et d'ailleurs vous donnent rendez-vous ce week-end pour un festival de bonne humeur. Pas moins de 60 représentations pétillantes, scintillantes et cocasses sont au programme. Amoureux des tréteaux, passionnés des Castellets, admirateurs de saltimbanques, férus d'acrobatie ou simplement curieux de tout, cette journée est faite pour vous. Le festival débute samedi à 20h. L'entrée est de 7 euros pour les adultes et de 1 euro pour les enfants. Retrouvez toutes nos informations sur www.plurio.net. Très bon week-end à tous. en ziemlichle nassene Mëtte mat eng gesellesche Spiele an Experimenter mat a runem Dwasser hun mir dise Mainden am Naturmusik. Dse Workshop ass fir eis Kklengleit tschen 6 an 8 Joer an muss en sech umeilen ënner der Nummer 64 22 33450. Tronre ass 4 Euro. Zo so, leef nu lausstre. Dat waret och mat eisem Summerspechel zu 3. äh, wie statt wie hun ugekönnecht tun Eis also dem Annika und dem Magali und mir Romina Es hat immer immens viel Spaß gemacht und wir hoffen ihr auch. schöne Weekend von Eis drei gewünscht ciao ciao ciao ciao, ciao.